Rápidamente, han salido eh, información eh, de que usted votó por Alejandro García Padilla. Yo estuve en esa conferencia de prensa y usted lo dijo. Entonces, ahora sale que usted está inactiva en la Comisión Estatal de, Elecciones. De hecho, yo comenté en esa conferencia de prensa que la política en este país no es limpia y ya empezamos. Ya yo llamé a la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, ese día yo fui hasta transportada para votar ese día allí. De hecho, el candidato por el Partido Independentista, Juan Mago, estaba allí cuando yo estaba votando y ya llamar a la comisión de elecciones, ellos van a iniciar una investigación porque me dicen que las listas están, las listas de firma. Y entonces una vez yo tenga las listas con las firmas, me las van a dar para yo poderlas proveer a la prensa. En esta, conferencia de prensa rápidamente usted indicó que basa su propuesta en lo que es la educación y la economía. Eso es así, como los dos pilares de mi campaña. Como los dos pilares de su campaña. ¿Qué usted piensa eh, del sistema de educación de Puerto Rico? El sistema de educación de Puerto Rico es un sistema que se ha quedado rezagado primeramente porque hemos copiado el modelo estadounidense educativo, un modelo que reiteradamente se ha demostrado que está produciendo rezago a los estudiantes y que no le está dando las herramientas para hacer una transición del panorama económico y social actual. No solamente no les da las herramientas para desempeñarse en el ambiente laboral una vez salen de la escuela, sino que no le está dando herramientas de análisis, de pensamiento crítico. No se está cultivando la investigación en la sala de clase. Eh, ¿Qué usted opina del magisterio puertorriqueño? Pues mire, el magisterio es pieza clave. Es una, es una pieza medular en la reconstrucción del sistema educativo. Tenemos maestros muy bien preparados en todas nuestras escuelas. Ok, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha expresado de forma negativa ah, de, los maestros en Puerto Rico? Puede referirse a una en diciembre del año 2013. Ajá. Yo escribí en mi página personal de Facebook. Claro. Yo escribí un, post de esto. hablando, y, y, quiero, y esto me encanta esta oportunidad de poder aclarar esta situación. Yo acababa de salir de seis escuelas en las que yo trabajaba yo pude evidenciar unas cosas que estaban ocurriendo en esas escuelas y era, fue una catarsis donde no fue una crítica al magisterio, fue una crítica al sistema. Pero, pero usted dice que detesta tanto a maestros y a maestras. Sí, y, aquí aclaro. Usted también dice eh, que incide negativamente en el aprovechamiento de nuestros estudiantes, los maestros. De hecho, sí. Los maestros, tranquilos, cuando terminen me pueden bombardear. Usted hace también una advertencia de ellos, de eso mismo. Definitivamente. Entonces, también dice palabras OS. Usted dice aquí, no me digan que no los van a ver en las escuelas porque el gobierno los tiene o eh, por el retiro. Si el gobierno los tiene o igual que o están los demás puertorriqueños subiendo la leche, la gasolina, la luz, agua. Entonces al mismo tiempo dice que nos, nosotros mismos todavía a estas alturas rajando las insignias de los partidos, votando por quien vota por el papi y por mami. Usted también votó por el Partido Popular Democrático. Claro, y yo, y si puede ver en ese escrito. Pero puedo decirle más de este escrito que decir que el país está eh, por falta de una es, por falta de dinero es una falacia, eh, que lo que le falta es una buena administración. Le escribo para decirle que me encabro eh, desde mi perspectiva ver a tanto maestro con palos, panderetas, pancartas, vitoreando consignas, gritando puño y luchando como gato boca arriba por su retiro, luchando como gato boca arriba por su retiro. Porque como dicen muchos de mis amigos a quienes respeto, se les va la vida, pero jamás los he visto luchar de igual manera por los estudiantes. Claro. Usted indica en su conferencia de prensa que soy la voz de los que están cansados de lo mismo. Quiero ser la voz que representa una nueva y mejor alternativa. Eso es así. Yo soy tu voz. Eso es así. Usted en esta carta habló por el pueblo de Puerto Rico. Pues yo lo voy a decir. ¿Piensa que el pueblo de Puerto Rico se expresa de esa manera? ¿Puedo hablarle? dentro de lo que yo escribí. Y por eso es bien importante que vean el escrito completo, porque esos maestros que hacen alusión y los explican el escrito, porque yo hago una salvedad y diferencio al buen maestro del mal maestro. Pero usted tiene esas temple para hacer... Eh, pero, este es eh, el temple para ¿me un va a permitir explicarme? Pero este es el temple para un gobernante. Que yo mencione palabras soeces no me descualifica como gobernante. Eso fue amparada en mi derecho a la libertad de expresión, en mi página personal. Y Todos decirle, tenemos el derecho a la libertad de expresión. Y, lo único, y puedo retractarme de las palabras soeces que utilicé. ¿Se retracta de este escrito? No, me retracto de la evidencia obtenida. ¿Piensa así del magisterio en Puerto Rico? Es que usted hace la diferencia. ¿Usted leyó ese escrito? Sí. ¿Usted me, permite? déjalo Por favor. Valga la pena aclarar que no todos los maestros son así porque comencé el escrito hablando de los maestros que se ausentan por periodos. Hay escuelas en Puerto Rico donde se presentan entre 11 y 14 ausencias de maestros diariamente. Estamos hablando de entre 300 y 500 estudiantes en el patio todos los días sin recibir instrucción alguna. Y a esos maestros fue que yo me empecé a referir al principio del escrito. supongamos... Expliqué además, eh, para, permítame para clarificar el punto, expliqué además que fui a la Oficina de Asuntos Federales para trabajar con estas ausencias muy bien, y que me indicaron que no se podía hacer nada. Usted señaló que no tenía señalamientos federales y aquí yo tengo una carta de una escuela que sí se sintieron ofendidos por sus palabras. Eso es un señalamiento La Escuela Superior Fernando Suria, eh, yo lo sé que no, pero le cancelaron el contrato la Escuela Superior Fernando Suria. Yo concluí mi servicio en la Escuela Superior Fernando Suria. De hecho, hay evidencia en mi página. Fue la única escuela en Puerto Rico, en su región, que mejoró sus resultados de desempeño académico. Licenciada, yo solamente le voy a hacer una última pregunta. Yo le voy a... Esa información es incorrecta y debería verificar su información. No, aquí le puedo. Vamos a llamar al director de la escuela ahora. ¿Le puedo dar la copia de la carta? Esto es una carta firmada por quién? firmada por quién? de la Escuela Superior. Hay una firma aquí. Esto mismo me lo dijo el director, que esto lo escribió una persona no lo firmaron, no lo avalaron los maestros. Licenciada, si usted es gobernante, con esto finalizo. Y yo fui hasta escuela. Y hay un grupo de maestros. Y me presenté ante los maestros y si hay un Grupo, si hay un grupo de maestros que no representan los 40.000 mil maestros de Puerto Rico y hay, y hay y por eso. Hay 100 maestros protestando frente a la, fortaleza. Y por eso hice la aclaración. Con esto finalizo. 100 maestros protestando frente a la fortaleza. Y usted, la gobernadora, ¿se expresará de esa forma de esos 100 maestros? Claro que no. Yo defiendo a los maestros más que nadie en este país. El maestro es esencial para que podamos levantar el sistema educativo. Pero es muy importante que sepamos también que hay muchísimos maestros que no están haciendo el trabajo y están desprestigiando a los que sí lo hacen. Por eso quiero cerrar con lo que dije aquí. Valga la pena aclarar que no todos los maestros son así están los que asisten diariamente, los que aún encuentran la motivación para donar sus salones, para construir manipulativos para sus estudiantes, los que con lo poco que ganan compran materiales, libros y cuadernos, los que acompañan a sus estudiantes a actividades extracurriculares, les paguen o no, los que van a talleres de desarrollo profesional como, como oportunidades de mejorar sus prácticas y ofrecerles mejores experiencias a sus estudiantes. Le prometo que vamos a publicar esa carta en la página de los C para que lo puedan No solamente yo lo tengo publicada en internet. En Scribit, Alexandra Lúgaro, está la carta publicada para beneficio de todas las personas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Acaba de comenzar en el mundo de la política y espero que vuelva a estar con nosotros. Claro Todo.